की देखिए आज हम कलकी भगवान की विवाह के बारे कभी सुनकर पद्मा जी से विवाह करने के लिए कलकी जी के आने की खबर सुनकर राजा दत्त बहुत प्रसन्न हुए और उनके सगा बांधुओं कलकी भगवान जी के सत्कार के आदर के लिए उन्हें आगे बढ़ते हैं और अपने महल में ले आते हैं वह राजा बृहदत्त ने विधपूर्वक विवाह संपन्न कराया और जो राजा स्त्री तत्व को प्राप्त हो गए थे वे भगवान श्री निकल ही के चरण छूकर तथा रेवा नदी में स्नान करके पुनः पुरुष बन गए इस तरह से उन्होंने अपने कलकी जी के पद्मा जी का विवाह उत्सव के बारे में वर्णन किया और उनकी छवि इतनी सुंदर है कि शोभायमान है इस छवि को हम वर्णन नहीं कर सकते हैं इतना दृश्य सुंदर विवाह का उत्सव देखकर सब बड़े प्रसन्न चित्त हैं इस प्रकार से बंधु बांधवों को पद्मावती का विवाह कलकी जी के साथ हो गया आज आपको कलकी जी का पद्मा जी के साथ जीवन सब बताया कल आपको और इससे आगे की कथा सुनाई उनको कल की भगवान